يا صاحب خمسة الوان وشكرا لكم ها thank you كنت خصم ضعيف هذا المفهم هو امامي قديم السيكو في الساحة يغرد يشيل جدي في وقع لازم اشفق عليه داخل على اللحن في الساحة خلي الكل يضحك عليه المهم هذا تاع اللحن والطريق القدرة والثقة في لين يطلب في سماء وانت في وهم انك في الساحة مهم خصمك ذا قوي تاخذ انت هم تثبت بك النغزة دليل انك فاشل وين انجازاتك غازي قديم يعني لازم امحي اتفاخذ ماضي وفيه قليل رعب المصاب على فكرة نهاية فيه بعيد حداني عشان اعلم واربي لازم تظن اني بين اني فوارق انت احد للشهراء عامل اكشن كذاك انك نعمة خضومي القحبة ما في فايدة خرق اكسي يخلق قبل الردود بعد في الربوع اهلا معلمون من قالوا تتحمل بحب لانك ضعف شخصية تلقى قاعد ضحية وانت لو كنت عربي سعودي اصيل مثل فعاصفة عاصفة شو سجلت تكرمي ما اخضع لاي حاجة انت انه عربي تعرفني ضد الكلاني وطني بعد ما خلصت ذاتك لانه اختفاتك صابتك في حياتك لا تلعب معي لاني هذا تدز يا صاحب خمسة الوان